to sai kuma su malaman hadisi marwata sai suka ce wannan hadisi ne marfu'i idan aka ce hadisi marfu'i magana ta tsaya akan ibnu umar ba maganar manzo Allah bace saboda haka wancan hadisin shine hadisi sahihi na bugawa daya wallahu alam sai ci gaba da cewa to malam a cikin wannan hali da ake ciki na sanyi shin mutum ya iya yin taimama ya sallar saboda tsananin sanyin To mutum ba zai yi ba taimama saboda tsananin sanyi ya yi sallah sai dai in akwai dalili na cutarwa. Amma sanyin kaɗai ba zai sanya ka ba ka je ka yi taimama ka je ka yi sallah. Sai dai inda za ka yi wanka za ka cutu ba sanyi ba ba, In ka yi wanka akwai wani ciwo da zai biyo baya. To wannan kana iyawa sai ka yi taimama. Amma in magana sanyi ne a shek abdurrahman mai littafin akaradi an ya kare magana yace ce wala ya rajulin lirajulin an ya tiya zaujatahu hatta yi idul alata illa an ya yace lima bayya halitta ga mutum ya je wajen matar shi zamanin sanyi sai sun tanada abin da za su dumama ruwa yace illa an ya sai dai in mawarki ne wannan kawai illa ka abin da za ka yi kenan yawwa sai mu je tambaya sai tambaye shi ta biyu ce malam wai a tarbi akwai wanda ya fi lada wajen ja wato tarbi da tarbin daniya da karamba da tarbin tsakiya da tarbin katako in ma da na zinare in ana yin na zinaren duk gaba ɗaya ladan su ɗaya ne a wajen Allah babu wata ruwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta ce ga wani tarbi wanda ya fulata babu ruwayar asalin ma abinda manzo Allah ya nuna mana kawai yin tasbihin ne yake da lada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kowanne manzo Allah ya faɗa da dilladai shi kenan da wanda ya ja da tarbin zinare in akwai da zinaren da wanda ya ja da na katako da wanda ya ja da na daniya in dai maganar lada ne ladansa da ɗaya ne tunda annabi bai ce mana ba ga wanda ya fulata babu inda annabi ya ya ce wannan ya fi lada asalin ma in ma ana son ma ladan ma cikakke in wannan sassalin ma za mu bi ka yi da tsaka ya fi ka yi da tarbi lada a gurin Allah saboda me annabi sallallahu alaihi wasallama ya tar da na Aisha ko kuma ummu salama ina ji ummu salama ce sai ya tar da ummu salama ta tara duwal watsi a gabanta tana yin tarbihi in ta ce subhanallah sai ta dauki ɗaya ta da gefe guda su subhanallah sai ta dauki ɗaya ta da gefe guda su subhanallah sai ta dauki ɗaya ta da gefe guda sai annabi ya huce ya je dawo sai ya ce mata menene kike ta ce tasbihi ne nake sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inda zaki haka haka haka da ki domin su yatsotsin fa inna hunna man diqatu yawmal qiyamah domin su za su baki shaida a ranar tashi alkyama ke tasbihi to wannan sai aka samu fatawa guda biyu a guri guda kaga annabi bai ce mata ba yin carbin haramun ne mm. amma sai ya ce mata in ta yi da yatsa yatsa ya fulata mm. to wannan shiru da manzo Allah ya mata sai ya nuna in kai tarbiyya halitta mm. inda haram ne annabi da ya zo da sai ya ce mata kawai ki yi kai da yatsa ki daga yau kada ki kara gani ki yi wannan na sakwankwanin amma tun da manzo Allah ya shiru bai ce bata ba komai dan annabi ya ganin barna kyale tun da aka yi duniya annabi bai ba ganin barna komin kankanta ta ya kyale amma kyale ta da yi da wannan duwatsun annabi ya nuna halacci idan ka rike tarbi babu laifi ya halitta musulunci wani sarshen bincike ne suke ganin cewa tabjin ma ai wata bid'a ce daban suke yawa wannan kuma wani shiga sharo ba shanu ne ba shanu ne ba imana mm. idan ka diba littafin alhawi lil fatawi na'am na imam suyudi mm. mujalladi na biyu akan magana wato tarbi sai da ya takarda guda goma sha ɗaya ko sha uku na'am sha uku ya kawai iya kawo dalilai na tarbi daga manzo Allah na'am saboda haka babu wani matsala hmm. sai dai kawai in mutum ya shiga wani kuma sharo ba shanu kuma ya shiga wata magana daban hmm. yawwa tambayar mu ta gaba daga wata bayar Allah mai lamba gomiya tara takwas talatin da uku sha biyar saba'in da shida ta ce bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku ga ta malam ina da tambaya eh, ina da kishiyoyi kuma mijinmu idan ya tashi hidima su kaɗi yake wa hidima iya hidima ni kuwa baya mini na wannan shin malami ne ne hukuncin hakan a addini hukuncin shi gaskiya ya yi saban Allah ya yi ba daidai ba saboda dukkan matanka matanka ne idan ka karkata zuwa ga ɗaya Allah zai kama ka ranar tashar kyama kuma annabi ya hudu a cikin hadisi ya ce duk mutumin da yake da mata biyu sai ya karkata zuwa ɗaya zai zo ranar tashar kyama iya da hannu ɗaya kafa ɗaya hmm. Allah kiyaye amin ya rabbil alamin akwai tambayar mu ta shida daga mai lamba 88 89 37 daidai ya nuna bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare mu mala ya ce eh, ni ne ko kuma ya yi mutum ne ya yi wanka sauran ruwa wankan kuma na kumfa ne zai iya yin wato tsarki da shi ruwan ko ba zai iya idan mutum ya yi wanka kun tashi sannan kuma iya so zai yi tsarki da shi zai iya yin tsarki da shi domin shi wannan kohon ba jasa ba ne abin da ba za ka zo ka yi da shi ba arwalla ce ba za ka yi ba arwalla kuma saboda dalilin shaƙawa dalilin shaƙawa duk ruwan da yake da wari-wari ko yake da kamshi-kamshi, ko yake da zaki zaƙi ko yake da ɗaci-ɗaci ba za ka zuba shi ba a bakinka wajen arwalla ba za ka shaƙa shi ba a hanci amma dangane da yin ɗahara ka wanke gabanka ka wanke duburarka wannan kana iya ya halitta a musulunci na'am wallahu alam sai tambayar uh, malamin ta biyu ya ce malam mutum ne ya bi jam'i amma bai samu ba raka'a ko da guda ɗaya na'am sai wato zaman tafiya to kuma idan ya tashi sallah wani ya zo zai iya bin shi su yi jam'i e tabbas wani zai iya bin shi su yi jam'i sai dai abin lura fa a nan gurin idan kabli ko ba a ta same ku to ba ruwan wancan limamin na farko <laughs> yawwa don kar a ce ya halitta a ce to ai an ce idan mutum ya rafkanwa limami ya ɗauke mishi lokacin da baka samu baraka a cikakkiya sai zaman tafiya kamar yadda mai tambaya ki tambaya wani ya zo ya kabbarta jikinka sai kuka shiga sallah da kai da shi mm. yanzu idan kabli ko ba a ta afku a kanku ban ruwan wancan limamin domin idan aka diba ko malaman fikihu sun yi misali akan haka sun ce wani masabuku in adaraka ma'al imami aqalla min raka'atin fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan hmm. haka mai hadari ce ko